વાળા કોલે પીળું પીતાંબર પહેર્યું વાલા ભક્તો કરતા કાલા વાલા ઓ અંગે શોભે જરિયલ જામા વારી જાઉં તમ પર રામા તાણ્યું રૂડું તિલક બાલે ખંજન પડતા વાલા